sehemu ya pili kuhusiana na ugonjwa wa vidonda vya tumbo hapa pa kupitia daktari kiganjani chaneli yetu ya youtube lakini kupitia instagram tunafahamika kama daktari kiganjani na katika sehemu hii ya pili ya vidonda vya tumbo dkt ayubu msalilwa kama kawaida kupitia chaneli yetu anatupa ufafanuzi na elimu kwa ujumla juu ya ukweli kuhusiana na msongo wa mawazo ama stress kuwa chanzo cha mtu kupata vidonda vya tumbo. Lakini je, vipi kuhusiana na unywaji wa maziwa kama njia ambayo inatumiwa na watu wengi kupunguza makali ya vidonda hivi vya tumbo? Ni hapa pa kupitia Daktari Kiganjani Anatoria Gabriel, kama kawaida na kukutanisha na Dkt. yubu Msalilo. Dkt. yubu tuangalie kwanza kuhusiana na ukweli juu ya matumizi ya maziwa kama njia inayotumiwa ya kupunguza makali ya vidonda vya tumbo. Naomba nitoe angalizo hapa. Maziwa yana madini ambayo inaitwa calcium kwa wingi sana na haya maziwa kwa sababu yalikuwa ni ya ng'ombe ng'ombe alikuwa anamtengenezea mtoto wake calcium ambayo inamsaidia mtoto huyo aweze kupata nguvu mapema aweze kuinuka unajua mtoto kitoto cha ng'ombe kikizaliwa kinatakiwa kiinuke baada ya muda mfupi na kiendelee kutembea tofauti na binadamu sasa ile calcium iliyopo mle ambayo ni nyingi inafanya ikiingia mwilini mwako kama una vidonda vya tumbo mara ya kwanza utahisi kwamba umepata nafuu kwa sababu yale maziwa yatakwenda yatakuwa pale juu ya ule ukuta wa tumbo na ile asi itakuwa ifiki moja kwa moja lakini maziwa yenyewe kwa sababu yana calcium, ile calcium itaingia ndani ya kuta za tumbo. Ile calcium itakapoingia ndani ya tumbo itafanya tumbo lako liweze kutengeneza asidi nyingi zaidi. Ile asidi nyingi itakapotengenezwa ita, itakuja kuumiza tena kuta za tumbo na kuweza kuliumiza tumbo. Kwa hivyo utakuta kwamba vidonda vya tumbo vitakuwa vinaendelea zaidi na vitachimbika zaidi. Kwa hivyo unywaji wa maziwa tunashauri, yaani mtu asinywe maziwa mara kwa mara kama ana vidonda vya tumbo, asinywe maziwa mara kwa mara kama vile ni tiba, kwa sababu hii itaongeza uwezekano wa vidonda vya tumbo kuchimbika zaidi au kupata vidonda vya tumbo zaidi. Angalizo la mwisho, utakapokuwa na vidonda vya tumbo ukajikuta unatapika damu au maumivu yanakuwa makali mpaka huwezi kupumua, na wengine akienda chooni anapata choo cheusi, basi hiyo ni dalili ya hatari ambayo inamaanisha kwamba unatakiwa ufike hospitali mapema ili kusudi uweze kutibiwa, kwa sababu inawezekana vidonda vyako vya tumbo vimepasuka na ndio maana vinatoa damu, na usipokuwa makini itakusababisha uwe upungufu mkubwa wa damu, na hii imepelekea pia watu kadhaa kuweza kupata vifo. Kutokana na takwimu ambazo tuko nazo Tanzania, takwimu zimefanyika uh, za mwaka 2018 zinasema watu zaidi ya 1500 wanafariki kila mwaka kwa sababu ya vidonda vya tumbo. Kwa hivyo ni, ni, ni vizuri sana kulichukulia hili serious ili kusudi tuweze kuwa makini na kujilinda na mara nyingi tunafikia kwenda kutapika damu kama hatukunywa dawa vizuri na kama hatukufuata maagizo ambayo tumepatwa na kutoka kwa wataalamu wa afya na vipi kuhusiana na ukweli juu ya kwamba msongo wa mawazo ama stress ndiyo chanzo cha mtu kupata vidonda hivi vya tumbo stress au msongo wa mawazo hausababishi vidonda vya tumbo kwa mtu ana mawazo sana labda ndio maana amepata vidonda vya tumbo ana mawazo sana sana. Hapana, hiyo sio kitu cha moja kwa moja kinachoweza kikasababisha vidonda vya tumbo. Kwa kumaliza, Dkt. Ayubu, ni ushauri gani ambao unautoa kwa wananchi ambao tayari wameshapata ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo na wale ambao bado hawajapata, ili kwa namna moja ama nyingine waweze kujikinga kupata vidonda hivi, lakini pia kuzuia kuongezeka au kukua kwa ugonjwa huu? Watu wengi mtaani wanajua ya kwamba vidonda vya tumbo vinaongezeka kuuma mtu anapokuwa amekula vyakula ambavyo vina protini nyingi, mfano maharage maharage na maharage sasa yenyewe ishu sio protini ishu ni kwamba zina maharage yenyewe kwenye ile ganda la juu la maharage huwa yanaweza kusababisha kutengeneza tindikali fulani wakati wa kumeng'enywa wakati, wakati maharage yanameng'enywa ile tindikali sasa ndo huwa inaweza ikasababisha kuongezeka kwa tindikali ndani ya tumbo lako na hivyo mtu akapata ile ma, maumivu wakati wa vidonda hivi vya tumbo kwa hivyo basi tunashauri mtu aweze kula vyakula ambavyo havina kafeini kwa ujumla. kafei inamaanisha kufanya kama kahawa, vitu vyenye asili ya kahawa, kokoa, mteja apunguza, kwa sababu hivi vyote vinakwenda ku, kuongeza uwezekano mkubwa wa kubana mishipa ya damu, na vikibana mishipa ya damu, uwezekano mkubwa wa zile asidi kuzalishwa unakuwa mkubwa. Lakini pia vyakula ambavyo vina kola ndani yake, kwa hivyo vitu vinywaji vyote ambavyo vina kola ndani yake, hivi tunashauri kwamba mteja aweze kupunguza kuvitumia, kwa sababu vinaweza vikamsababishia matatizo. Lakini pia kitu kikubwa sana cha kuangalia ni kwamba tuhakikishe kwamba tunakuwa wasafi tunywe maji yaliyochemshwa, tule matunda yaliyooshwa vizuri kwa maji ya vuguvugu, tule mboga za majani ambazo zimepikwa vizuri au zimeoshwa vizuri, lakini pia tuhakikishe kwamba tunanawa mikono mara kwa mara, kabla, baada ya kula, baada ya kutoka chooni, baada ya kushika uchafu, baada ya kushika kama sisi madaktari, baada ya kushika mgonjwa mmoja kwenda mwingine na kadhalika na kadhalika. Tu tuna ile hali ya kuweza kunawa mikono mara kwa mara. Hii itatusaidia kuweza kujikinga na kutokupata ugonjwa huu. Lakini pia kuna kitu ambacho kikubwa kinafanya wagonjwa wengi wanakuja kuwa sugu baadaye, anatibiwa alafu anapona, wanasema wao wanapona alafu baadaye vinakuja vinajirudia tena. Angalizo tu la kwanza ni kwamba ukipata vidonda vya tumbo ukatibiwa ukapona, haimaanishi ya kwamba haviwezi kujirudia. Ukipata maambukizi ya wale bakteria niliyosema wanaitwa hawa wanaweza kujirudia tena kama hautafuata masharti niliyokuelekeza hapo juu, kama utatumia mboga mboga, kama utatumia matunda au utakunywa maji ambayo yana maambukizi ya hawa wadudu, basi utapata tena. Lakini kwa wale wateja ambao walishapata wakawa wanatibiwa mara nyingi sana wengi hawamalizi dozi sasa kuna dawa ambazo tunazitoa ambazo hizi dawa zinakuwa katika muunganiko wa dawa tatu au nne na wataalamu tunapokuwa tunazitoa hizi dawa huwa zinakwenda zinabadilika kuna dawa ambao utaitumia hiyo hiyo kwa miezi miwili utaitumia kutoka siku ya kwanza mpaka miezi miwili inaisha hizo dawa za kuweza kuweka vizuri mfumo wako wa kutoa asidi ile tindikali ili kusudi kuweza kupunguza hizi dawa zinatakiwa zitumike mfurizo bila kuachwa ili kusudi kuifanya mwili uliweze kupona alafu kitu cha pili ni kwamba kuna dawa ambazo utakuwa unabadilishiwa kila wiki kwa muda wa wiki tatu za kwanza na pia kuna chumvichumvi maalum ambazo utaandikiwa kuweza kutumia hivyo vyote kama mteja akivifuata vizuri nimeshuhudia wateja wengi wanapona kabisa lakini wengi huwa wanaacha dozi akishajisikia tu kwamba amepata unafuu ameanza kupona asikii maumivu ya tumbo tena basi huwa wanakatiza zile dawa na wanaacha kunywa zile dawa hii inafanya wengi sana kuweza kujirudia sasa kujikuta akapata dalili zile na zinaweza akatengeneza usugu kwa sababu dawa hukumaliza dawa inatengeneza usugu lakini lakini mdudu pia naye anajibadilisha anakuwa sugu kuweza kutibiwa lakini pia kitu kingine hapa ambacho tunatakiwa tuwe makini nacho ni kwamba hizi dawa ambazo zinakuwa zinatolewa na wataalamu nyingi pia ni gharama labda wengi wanaweza wakawa hawawezi kuzinunua au kutumia dozi mpaka ikaisha kwa hivyo kwa sababu hiyo hawamalizi dozi kwa hivyo kitu kikubwa kwetu sisi ni kujilinda tujilinda tusiweze kupata vidonda vya tumbo hata kama baba yako anavyo usipopata maambukizi ya wale bakteria vidonda vya tumbo havawezi vikajitengeneza tafiti nyingine zinaonyesha ya kwamba kuna uhusiano mdogo wa kuwa na grupu la damu o na uwezekano wa kupata vidonda vya tumbo, lakini tafiti hizi zinaendelea. Lakini pia tukisema kwamba kitu kuna uwezekano, haimaanishi kwamba ndo lazima itakuwa hivyo. kwao inamaanisha inaweza kawa ni rahisi kwako kuweza kupata vidonda vya tumbo kuliko mtu ambaye labda ana grupu la damu jingine. Ukikaa karibu na kiganja chako utapata elimu ya kutosha, ufafanuzi pamoja na taarifa mbalimbali kuhusiana na maswala ya afya kwa ujumla. Ni hapa hapa kupitia Daktari Kiganjani Kiganjani. Instagram tunafahamika kama Daktari Kiganjani, lakini kupitia YouTube pia kwa jina hilo hilo la Daktari Kiganjani. Usisahau kusubscribe ili kupata updates mbalimbali kila tunapokufikia na Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.